Surprise! Umenitia aibu mwanangu. Eh? Umeamua kuniletea mgeni mwingine, si ndio? Naam, ndio kwanza nilifika. Sikuongea baadaye. yananitoka macho nikikuna kumbali nakosa usingize sipokwepo silali nafata ulicho nacho sijafata salari mama wengi ndedea mpakara navonigea You know